तो फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म गली बाय रिलीज हो गई लेकिन इसके पहले गली बाय का एक स्पेशल स्क्रीनिंग शो रखा गया था और इस फिल्म में इस शो को देखने के बाद रणवीर इतने खुश नजर आए कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को किस कर लिया उनके किस करने के सीन कैमरे में दर्ज हो गए और वे बेहद चर्चा के विषय भी बने हुए हैं कुल मिलाकर इन दोनों की केमिस्ट्री इन दिनों बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह से ये दोनों बॉलीवुड में मजे ले रहे हैं कुल मिलाकर इन दोनों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और रणवीर इन दोनों इसलिए भी बेहद खुश हैं कि उनकी फिल्म गली बाय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित बनी हुई है और वैलेंटाइन डे के दिन इस फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ है देखने वाली बात यह है जब उन्होंने दीपिका पादुकोण को किस किया तो उस समय कई कैमरामैन फोटो भी खींच रहे थे